дикая кассандра И кривая подра затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил аллегориями съедены будут эти пираты Моя дикая кассандра и кривая подра затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее